бүгін мен мемлекет басшысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы э, іс қимыл нәтижелерін баяндадым ағымдағы жылғы э, алты ай нәтижесі бойынша 1200-ден э, астам қылмыстық істер тіркеліп 750-ден астам тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін сонымен қатар мемлекет басшысына мен шетелге заңсыз шығарылған қаражатты елге қайтару мәселелері бойынша баяндадым Э, және агенттік тарапынан э, бизнесті қорғау бағытында э, жасалынып жатқан жұмыс жайында ақпарат бердім мемлекет басшысы мен баяндамамды тыңдап агенттікке тиісті тапсырмалар берді